itmiş pul qabı. Bir tacir bazarda pul qabısını itirdi. İçində də 900 dinar pul var idi. Carçını yanına çağırıb xahiş etdi ki, hər tərəfə xəbər salsın. Kim pul qabını gətirsə, ona 100 dinar mükafat verəcək. Aradan bir neçə gün keçmiş, yoxsul geyimli bir adam gəlir pul qabını tapdığını deyib tacirə uzadır. Tacir pul qabını görəndə sevincindən bilmir ki, neyləsin. Yan yörədə, piştaxta arxasında duran satıcılar da gəncin bu əməlini tərifləyib ona afərin dedilər. Tacir pul qabını heybəsinə qoyub dedi: "Gətirdiyinə görə çox sağ ol." Yoxsul adam siz pul qabını gətirənə 100 dinar verəcəyinizi demişdiniz. Tacir qaşqabağını salladı. Bu kasıba pul vermək fikri heç yox idi. Pul qabını çıxarıb pulları saymağa başladı. Ay qardaş, burada 900 dinar var. Bəs bunun 100 dinarı hanı? Mən itirəndə içində 1000 dinar var idi. Sən onsuz da 100 dinarı götürmüsən. İndi də məndən artıq pul qoparmaq istəyirsən? Kasıb adam tacirin ona oğru deməsinə hirsləndi. Yalan danışırsan. Sənin qəpiyinə də əl vurmamışam. Verdiyin sözə əməl elə. Çox mübahisədən sonra iş məhkəməyə düşdü. İkisi də hakimin yanına gəlib olanları danışdılar. Hakim iki tərəfi də dinlədikdən sonra tacirin yalan danışdığını anladı. Pulqabını tapan adam oğru olsaydı, 100 dinarı götürməkdənsə elə 900 dinarı verməzdi də. Hakim dedi ki, ikisi də and içib doğru söylədiyini desin. Yoxsul adam pulqabından pul götürmədiyinə, Tacir də pul qabında 1000 dinar olduğuna and içdilər. Bundan sonra hakim üzünü tacirə tutub dedi: Madam ki, pul qabında 1000 dinar olduğuna and içdin, demək bu pul qabı sənin deyil. Onu tapan adama qaytar. Sonra da üzünü yoxsul adama tutub dedi: Pul qabını tacirdən al Nə vaxt yeyəsi çıxsa, qaytararsan. Beləcə tacir nankorluğunun və xəsisliyinin cəzasını aldı.